Música you must have liked this a new song playlist, a new entry. Entry Ramzan کے محترم مہینے میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ہاتھ پیر بچا کے مطلب کہنے کا یہ کوئی ایسی ایسا گانا نہیں ہوگا جس میں کسی قسم کوئی فحاش قسم کے بات ویسے بھی نہیں ہوتا ہمارے ایف ایم ون ہنڈریڈ میں ہمیشہ صاف کام ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا احترام ہے ہر طرح سے اور کیوں نہ ہو سال میں ایک مرتبہ یہ خوشیوں کا مہینہ آتا ہے اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوئی تھی تھا آپ کچھ سا گانا سنا رہے ہیں یا کہیں یہ بات ادھوری ہی رہ گئی कुछ भी समझ में नहीं आता वो तो समझ में आते एहसास बहुत है बस अल्फाज بھی سمجھ میں نہیں آتا تو تم سمجھ میں آتے دل دیا ایک سال the fine line. I command the finest touch. The heat can't stop me. The humidity. ऐसे कहते हैं कि बेसब्र लोग जो है ना वो अब्दुल्ला मुजफ्फर साहब कहते हैं कि बेसब्रा amado.